वकार आइए खूबसूरत कलाम से आगाज करता हूँ जोक और मोहब्बत के साथ आप ही साथ देंगे इनशाला महफिल में मजीद जोक पैदा होगा जोक और मोहब्बत के साथ कोई जुबान खामोश न रहे जाग के मेरे साथ हाजिरी पेश करनी है हाँ हाँ हाँ बारी ताला दो तीन इशार शामिल करते हैं चूँकि आगाज हुआ दोबारा तो हमदे बारी ताला के दो तीन इशार हाँ बिगड़े सारे कम बना अल्लाह बिगड़े सारे कम बना अल्लाह माड़िया दी गल बना अल्लाह ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਪੜ ਲੋ ਗੱਲ ਬਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਐ ਬਖਤਾ I'm penales